Gracias, Sergio. Hola a todas e a todos. Aquí estou ben, Ana? Sí? Bueno. Eh, pois sí, falei eh, de, de iso todo un pouco e empezarei, a falar, empezarei un pouco falando tamén dos procesos de creación colectiva e de, de recopilación de contidos e de imaginario colectivo que se fan de maneira máis eh, espontánea. Desde que eu recordo en internet, en, bueno, en todas partes, pero tamén en, en Galicia, dun xeito eh, mirando, digamos, na parte máis eh, hiperlocal, a xente dedicouse a, a compartir contido, a crear contido de maneira colectiva e a, e a tratar de conformar ese imaginario colectivo, ben creando cousas novas ou ben eh, adaptando, eh, remezclando, eh, digitalizando cousas eh, do pasado. Eh, no recordo que eu, no recordo que eu teño, A primeira explosión de creatividade colectiva, seguramente moitas de vos tamén o recordaredes, foi cando no 2002, eh, cando coinciden dúas cousas no mundo, empeza iso chamado a web 2.0, non? a web máis social, os blogs, as plataformas de, de autopublicación, eh, e en Galicia un barco eh, naufraga e eh, pasan unha serie de acontecementos. En internet, en Galicia, eh, pasa de ser unha cousa bastante estática, aínda moi... Eh, Eh, eh, dispersa, eh, a, a, a, a haber un movimento de creación colectiva donde a xente eh, se xunta para facer cousas tan importantes como eh, facer repositorios de fotografías para demostrar que había chapapote alá donde os medios de comunicación decían que non o había, ata pasar a fase máis de rabia e de creación colectiva de activismo que, impulsa, que impulsou eh, colectivos como eso, dibuixantes que se dedicaban a facer eh, humor, eh, xente do audiovisual que facía pezas, eh, cancións, bueno, unha explosión de creatividade que logo de, desembocou, foi evolucionando eh, xa a partir do, do 2003, pois eso, na, en todas as ferramentas eh, sociais que se foron utilizando aquí no país, como os blogs, eh, a Galipedia e, eh, e todo iso. O activismo é unha razón moi importante para crear e recopilar contido e compartir contido colectivamente, pero hai máis. Eh, falaremos da memoria, pero tamén hai outra moi importante que ten que ver con que, que, que acontece todos os días eh, que unha das eh, elementos máis poderosos, dos motores máis poderosos para a creación colectiva é tamén o humor. Eh, o humor tamén está moi ligado ao activismo eh, a xente co que ten a man eh, crea, eh, recrea e remezcla mm, moitas cousas e que chamamos o folclore digital, os memes. Eh, cando a xente se xunta de maneira... Non se xunta, cada un desde a súa casa están facendo eh, procesos de creación colectiva no que collen cousas daqui, collen cousas de alá, collen cousas do folclore anterior, da tradición, pásanas pola cultura de masas, que é outro modelo, non é P2P, é broadcast, e logo con outro modelo P2P remezcla se combina eh, a, a creación eh, a cultura tradicional coa cultura popular para facer humor e para para que se fai humor, para tamén eh, reivindicar mm, ese imaginario colectivo, compartir eh, e ao final tecer identidade. Cando se xunta o meme de Al Pacino coas orellas do antroido, estáse facendo iso, estáse facendo unha produción cultural que é anónima, que é espontánea e que e que é algo que se está facendo que se está facendo todos os días coas ferramentas que se ten a man. Aquí non hai un sistema de procomún eh, normalizado, non hai normas, non hai, eh, non hai un código aberto que se poida respetar ou licencias ou tal, isto é anarquía, isto é caos, isto é creación anónima e colectiva, pero está sucedendo todos os días. A xente está creando cousas e está eh, publicándoas de maneira bastante eh, anárquica. Eh, pero faino utilizando as tecnoloxías que ten a man. Por exemplo, a xente colle unha tecnoloxía e di, pois vou adaptar o imaginario que temos aquí Non sei se usades Telegram, Telegram hai xente que, sempre que empezou a facer stickers de Telegram eh, locais con eh, iconas da cultura popular galega e iso tamén é parte da creación colectiva. A xente está publicando cosas usando as tecnologías que ten a man e as tecnologías moitas veces son as que marcan de que maneira se organizan os contidos, eso, eh, de que maneira se crean repositorios e de que maneira se crean arquivos. Eh, por exemplo, os hashtags. Eh, redes sociais que a priori non están feitas para arquivar nin para catalogar contido, eh, a xente empeza a usalas e mediante o hashtag, a xente inventou un hashtag e Twitter logo institucionalizou, no? e logo moitas redes sociais o utilizan, a xente a través do hashtag de forma espontánea está creando repositorios de contido. Por exemplo, non sei se sabedes que hai máis de 10.000 10 solpores coa palabra solpor, que é unha palabra que só se usa en galego, en galego de Galicia, en Portugal dice por do sol, o sea, hai 10.000 10, 10 fotos en Instagram que teñen un solpor. Indo máis patrimonial cultural galego, hai 15.000 fotos en Instagram que son sobre o entroido. Moitas delas son de pandilla e tal. Aquí tamén temos outro Outro impulso para crear e compartir colectivamente, ademais do activismo e o humor, a vaidade, as redes sociais eh, propician eso, fai que a xente comparta colectivamente fotos e as etiquete, e a través desas etiquetas vanse creando, eh, vanse agregando esos contidos e esa maneira de agregalos é o que crea eh, a posibilidade de que nos poidamos eh, ahora mismo enseñarvos un hashtag con todas as fotografías que hai feitas en Galicia, compartidas en Galicia sobre entroido, por lo menos as que están etiquetadas. Eh, O, o hashtag é un tipo de metadato que pode servir para agregar contido, pero a xeolocalización eh, é outro que permite que a xente, pois eso, a través de ferramentas que existen na rede, que son gratuitas, como Panoramio, pois se eh, contribúa e crea repositorios colectivos de imaxes unidos, ao, neste caso, ao, mapa, ao territorio. A xente utiliza o que ten a man. Eh, non sempre é así. Ás veces as institucións eh, se suponse que teñen máis recursos, suponse que teñen máis recursos para crear os seus propios repositorios e para digitalizar cultura. E poño un caso. Eh, esta, esta colección de cartéis galegos é unha colección que estaba agachada nunha web moi bella da Biblioteca González Garcés da Coruña e foi un hacker <laughs> daqui, un Alberto Llánez, que colleu ese, que colleu ese contido eh, como estaba, nun, ainda que estaba moi invisible, moi agachado, e, e, e se vía así en pequeniño, estaba indexado nunha, nun arquivo XML que, con, que contiña todos os materiais e todos os metadatos que permitían importar ese contido a unha plataforma social como Flickr, que ademais de ser unha plataforma social e gratuita, pues, eh, permite visionar a gran calidade dos cartaces, o cual lle deu moita, moita visibilidade. De feito, moita xente pensa que o, a colección é de Berto, e Berto sempre ten que decir non, non, non, isto é un traballo moi arduo de digitalización que fixo a biblioteca e está aí referenciado Ese é un exemplo de como, en que as institucións non teñan recursos, se o fan con tecnoloxías abertas, pode vir alguén eh, co que ten a man de forma artesana e con certo coñecemento eh, espírito hacker, pois coller ese material e tratar de poñelo nun lugar mellor. Eh, adentrándonos eh, no tema da, da memoria, eh, hai moitos colectivos, cada vez máis en Galicia, que están usando as tecnoloxías, tamén de forma artesana, tamén de forma precaria, para compartir contido e para eh, poñer en valor moito do material común que existen en comunidades moi pequenas, eh, como pode ser as vilas ou as comarcas ou, ou, ou as aldeas. Eh, é unha, é unha relación curiosa entre espacio privado e espacio público, espacio íntimo, espacio común, porque o que fan estas comunidades é eh, falar cos veciños para que daquelo máis eh, privado e máis íntimo que son, que pode haber nunha familia, que é un álbum familiar, eh, explícanlles que se se digitaliza e se se pon nunha plataforma eh, xunto con outros moitos álbumes e moitas outras fotografías de outra xente, iso crea unha riqueza común para ese, para ese povo e, e, e, e o que están facendo é xudando a xente a digitalizar contido e a poñelo en internet. Un exemplo é o proxecto Socheo, que, eh, que vai porta por, pot, por porta eh, eh, recollendo eh, cintas de vídeo, e eh, de, eh, eh de películas e eh, fotografías antigas para eh, subir ao seu canal de YouTube e así facer un labor de, de divulgación eh, e de dinamización cultural da vila. De repente a xente dase conta de que o privado pode ser público e que ademais pode ser común. Eh, que pasa? Que utilizan tamén eso, é eh, un colectivo moi pequeno, usan as tecnoloxías que ten a man, eh, e, usa, e botan man de unha, un blog como WordPress ou unha, unha plataforma de vídeo como pode ser YouTube. Aí teñen todo organizado en, en playlist e a, e a tecnoloxía que están utilizando. Outros, outros colectivos, como eh, asociacións culturais de diversos sitios, este a Rincadeira, a Rincadeira unha asociación cultural de Río Torto, de Río Torto fixo aí anos esta web, que era unha web eh, que se dedicaba tamén a digitalizar as fotos e a catalogalas eh, cunha plataforma feita por eles na que, que estaba feita a medida un pouco as súas necesidades. YouTube permiteche facer playlist, permiteche etiquetar vídeos, pero falo nun, nun océano de contido no que é moi difícil realmente eh, arquivar. O sea, está moi ben como, como, como plataforma de publicación gratuita e popular, pero pero o labor de arquivo non é tan doado. Sin embargo, estas eh, comunidades que utilizan eh, webs eh, propias e plataformas propias eh, adaptan a catalogación do contido a súa propia maneira de indexalo e eh, podes ver como ali, aquí, como noutros casos, pues está organizada a información por eh, por temas, por lugares, por familias, etc. Retorta no Tempo foi un dos primeiros eh, webs que houve en Galicia de fotografías eh, familiares convertidas en patrimonio eh, colectivo. Eh, fixeron unha web de código aberto, que permitiu que outras moitas eh, comunidades ou noutros moitos lugares se fixeran eh, iniciativas similares. Copiaban a web, adaptaban a cada un o seu, as súas necesidades e xurdiron outros eh, outros eh, iniciativas similares, como por exemplo Memoria de Sada, ou eh, Fálame de San Sadurniño. A web mm, ten algunha reminiscencia, Río Tarto no Tempo, está feita baixo o mesmo código e adaptada. Fálame de San Sadurniño é un proxecto en San Sadurniño, nunha, un concello aquí na comarca de Cerro de Terra, pero tamén un pequeno colectivo moi relacionado coa aula de dinamización e de alfabetización digital de, da, da xunta, altas aulas para a xente maior, sobre todo, que ensinan a usar as ferramentas digitais, eh, o que fan é eh, dinamizar para que a xente sexa a que eh, contribúe coas súas fotos, aprende a digitalizalas, aprende a colgalas en internet, eh, etc. Eh, o que consiguen tamén é facer, teñen como unha eh, cantidade brutal de arquivo de información sobre, sobre a San Sadurniño, organizado nos temas que eles eh, elexiron. A organización por temas é moi importante, casi como un eh, manifesto editorial, no, no que dice, disto queremos falar, disto vai a nosa aldea. Eh, eh, é importante e ademais en Falama de San Sadurniño eh, teñen un formato moi interesante que me inventaron eles que é a foto falada hai unha fotografía e ao lado poñen un arquivo de audio no que alguén relacionado con esa fotografía comenta o que está pasando, pois aí sale fulano, aí estábamos na malla, ese engano e tal, e comenta a súa maneira. Entón, é un formato así entre o visual e o audio, non é vídeo, é outra cousa, pero está, pero está moi ben. E, bueno, desde logo, en San Niño, se vos contan eles, é unha pasada o, a repercusión que está tendo isto. E, e, e é moi importante tamén como moita xente maior, sobre todo, está usando as novas tecnologías ou aos móviles e as redes sociais, eh, en nelas ou empeza a engancharse a elas porque ve os veciños, porque ve a xente que está máis cerca, porque recoñece a súa casa, porque recoñece tal, e aí como empezan a, a entrar a o sea, por máis que lle digas a algunha xente ou a moita xente que internet é unha ventana ao mundo, cando realmente se enganchan e cando ven como poden ver o seu mundo de outra maneira. En eh, San Sadurniño, bueno, o seu traballo de dinamización vai xa moito máis alá do arquivo, xa crean contido propio, poñen as señoras a facer videoblogs, teñen un videoblog que eh, teñen unha horta en San Sadurniño onde as señoras enseñan a dir os seus repolos e as cousas se van, son como tutoriales de como se fai unha horta e fan iniciativas tamén moi chulas de creación con xente con, de, de realizadores e creadoras de audiovisual galego como o Chanfaina Lab que foi estes días, a terceira edición, e tamén un encontro no que xente que se dedica á creación eh, traballa con veciños para gravar e eh, rodar pezas e, eh, e os resultados son moi, moi, moi chulos e tamén todos acaban arquivados en Falame de San Sadurniño. Eh, volvemos á creación espontánea. A xente ten a necesidade de facer isto, a xente maior, sobre todo. A xente comparte fotos de, eh, que ten nos seus álbumes familiares en WhatsApp, non sei, pero teño varios grupos familiares onde a xente comparte fotos eh, antigas e as comenta. Eh, nunha escala un pouco maior están están tamén usando Facebook, grupos de Facebook, para facer estas cousas. A xente usa un pouco o que ten a man. Eh, empeza a ver Eh, neste contexto, sabendo que existe esta demanda, empeza a haber tamén empresas. Hai unha empresa en Galicia que sacou unha, unha empresa de, de comunicación digital, que se chama Vertag, que sacou unha pequena startup na que aproveita un pouco esta, esta demanda e ofrece a, a moitas eh, comunidades e colectivos esta plataforma para facelo. Por que? Porque se a xente sube os seus arquivos a, mm, primeiro, a Facebook son entornos pechados, é moi difícil, olvídate de catalogar nada, sirve para poñer a foto de maneira eh, espontánea, sirve para que a xente a, a comente, a comparta, sirve para socializar, pero non sirve para arquivar nin para revalorizar esas coleccións. Entón, o que están facendo é ofrecerlle a xente ferramentas gratuitas para poder facer isto. E, e con iso un pouco a reflexión coa que quero acabar e que quero que quede pro debate, aínda que non teño ninguna resposta, xa aviso, teño moi poucas. Eh, vai, ah, ainda quedan tres minutos, vale. <laughs> eh, vai sobre por que, sobre de que maneira a dispersión e a descentralización destas prácticas a onde nos está levando. Sabemos que son as prácticas que a xente está facendo de forma espontánea, que as leva anos facendo, que ten motivacións para facelas moi importantes, tanto para crear cousas novas como para digitalizar e preservar a memoria. Eh, a xente está o facendo coas ferramentas que ten a man, porque non hai recursos. As institucións, cando queren facer este tipo ou apoiar este tipo de plataformas ou repositorios colectivos de cultura, eh, fano, pero as institucións eh, a veces hai un cambio de goberno ou acaba o diñeiro ou pasan cousas e tampouco hai ningunha garantía de que, de que pervivan os arquivos. As comunidades, que se supón que son máis autónomas e máis independentes, que se poden autogestionar mellor os seus recursos, acaban cansando tamén, porque, ao final, para manter un arquivo e que sexa un arquivo que non está, que non dependa de ningunha plataforma externa que pode desde censurar ata pechar algún día e nunca vas a saber que, que pasou co teu material porque yo deixaxe salir é un terceiro, é unha empresa privada que pode facer o que lle dé a gana con él. Eh, hai esa demanda e eh, esos espazos, digamos, esas infraestructuras para publicar ou para compartir arquivos non están nada, non están nada claras e ademais custan diñeiro. Que pasa, que pasa daquela que iniciativas superinteresantes ou non ter apoio e non, a non ter recursos acaban pechando pois, por, non sei, por cansancio, aburrimento, porque non poden máis ou porque, digamos, cerran unha etapa. Moitos coñeceredes escoitar, que é un caso de bueno, unha iniciativa espléndida de eh, un repositorio colectivo de sons, de, de arquivos de audio xeolocalizado en distintos puntos de, bueno, de, de Galicia, pero de moitos sitios máis, eh, pechou este, a principios deste ano porque, bueno, eh, reivindicando tamén a, a ausencia de, de, de recursos e de, Eh, de infraestructuras para poder seguir, eh, para poder seguir adiante. Ademais, pechou de unha forma moi bonita e cada vez que alguén escoitaba un sonido desaparecía, desaparecía para sempre. Eh, logo hai outros arquivos como Redenasa. Redenasa é un arquivo que, que é moi especial porque é un arquivo de algo que en teoría é efémero, que son as artes escénicas. Sin embargo, Redenasa é un grupo de teatro, un grupo chévere que leva anos, leva 25 anos, desde que tiña sala Nasa ata que desapareceu, xerando arquivos, eh, grabacións de vídeo de todas as eh, o teatro, música, etcétera, que pasou por ali, e ten un arquivo tremendo eh, que construíron eles, eh, que é nativo, que é aberto, que se poden facer moitas cousas con el, pero e construíronlo porque tuve unha subvención. Acabou a subvención, agora tampouco teñen recursos para para seguir con el, nin saben moi ben o que facer con el. Ese arquivo está aí, e é deles con isto, ¿a donde vamos? A, a, a, a, pensar e a preguntarnos que clase de espacio necesitamos para poder crear infraestructuras que permitan que a xente teña arquivos, que a xente teña arquivos de maneira eh, horizontal, que poida facer as súas cousas, pero que teña recursos para facelo. Hai moitas... Eh, hai certo debate en torno a isto, falase da posibilidade dun espazo público digital, que dá un pouco de apuro mencionalo aquí, porque José Luis de Vicente eh, hai anos eh, eh, coordinou un libro dedicado a isto, en, a, en, en no Reino Unido, na BBC, tense plantexado a idea dun espazo digital de que como dende o público, dende, dende as infraestructuras, podemos proporcionarlle a xente un espazo, unha serie de recursos, unha serie de infraestructuras para que teñan os seus propios arquivos de maneira libres de maneira colaborativa, pero, pero que, que non desaparezan, que non entón dependan nin do privado, nin da vontade ou da enerxía comunitaria, nin nada máis, que se dediquen simplemente a crear contido, a compartilo, etc. Eh, nada, remato, que xa se me foi o tempo, eh, para pensar en todas estas solucións ou problemas, eh, ou polo menos compartilos, eh, eh, e imaginar escenarios para ese posible espazo digital, polo menos en Galicia, eh, creamos así un grupo de xente interesada neste tema, eh, moita dela con, de experiencias das que acabo de mencionar, unha pequena, un pequeno grupo de traballo, unha rede que se chama Abrir os Arquivos, aí tedes a dirección, temos un Tumblr de momento, imos facendo así pouquiñas cousas, pero mm, convido vos un pouco a que, se vos interesa o tema, eh, nos, eh, nos contactedes, E, eh, e tamén, deixome Sergio que aproveitara para meter a cuña, que, que en colaboración con Coruña Digital o vindeiro 27 de outubro, que o día... Eh, ah, non, non che pasei a versión co flyer. Bueno, o día 27, o día 27 eh, haberá unha xornada organizada por Cultura Digital eh, e o 27 de outubro, Día do Patrimonio Audiovisual, Día Mundial do Patrimonio Audiovisual, na que falaremos precisamente de como abrir os arquivos, de, de como de, de cales son as prácticas de mm, ahora, tanto a hora de digitalizar como de compartir, como de catalogar, como de publicar e divulgar como de agregar cales son esas prácticas que permitirán que teñamos un espazo digital eh, común que nos permita eh, dispor do noso patrimonio e non, non depender solamente da, do caos, do maravilloso caos da iniciativa eh, colectiva individual. Moitas gracias.